Сало роблю шкварками. Що це обозначає шкварками? Оце ну, ж я пробиваю шкуру і впікаю. І жир виходить оці дирочки, що я пробиваю. Ось равномірно. Бачите, він в своєму жиру і кипить, грубо говоря. Сало кипить під шкурою. І в ці дирочки, що я попробував, воно, грубо говоря, дихає. Так сказати, сало в собственному соку. Ну, я називаю шкваркою. Оце я равномірно так стараюсь зробити. Ось бачите, равномірно. Від начала до кінця воно в жиру шкварчить і зараз воно таке, як типа коркою. Ось, бачите? Корка. О, гаряче. Бачите? І зараз буду делать водні процедури. Тобто лью воду і палю, палю, палю. Опять лью воду, палю, палю, палю. Тобто розпарювання роблю. Друзі, не забувайте. Не забувайте ставити хвостик вверх. Ось такий хвостик ставте вверх. Тобто забув сказати за хвостики. Ну и вот. Сейчас будем распаривать. Зачем я його убрав? Подивитися, що виходить по весу, подивитися по виходу сала, по виходу м'яса, прикинуть для себе, що воно буде к паски, як почну їх убирати. Це я вже взяв з сечелевих, нову партію тюленів, попробував одного вибрав самця. І думаю, гляну, що воно вийде, що, як. Ну і так далі. І покажу вам, яке виходить сало, таке, як багато хто думає, що я вже перепалив, уже спалив, уже воно не гоже, уже воно згорівше. Подивлюся сам і вам покажу, яке воно вийде. Ну і попробуємо, що воно таке, як воно і з чим його їдять. Коротше, так, друзі. Я тоді розпарюю. І ми переселяємося у м'ясне відділення. Дивимося, яке воно, яке м'ясо, яке сало. Дивимося, наблюдаємо і слідимо. Друзі, убрали ми нашого кабася. Вес получився 130 кг. Е, яке я прийняв рішення, поки не буду вирізати, хай вже в слідчому місяці з перших чисел почне вирізати. Ну, коротше, хай ще місяць поростуть, бо малкуваті. 130 воно вроді би нічого, ну все одно мелкуваті. Хай ще время є до паски, хай підростають, а потім будемо вже обирати. Я так для себе чисто подивитися, що воно виходить, що як. Ну і щоб розуміти. Зараз покажу, яке сало. Сало ну таке. Не дуже там, щоб супер-пупер товсте. Ось дивіться, оцей нож у мене це перших тюленів убирав ще ту партію. Оцю партію буде убирати, оцей один нож. І перед цим ми з Сашком убирали, я вже не пам'ятаю скільки штук. І теж. Це все одним ножом. Я його не разу на і не точив. Ось мосад підвів. Отак. Це старючий нож. Чим хорошо настоящий оригінал? Тим, що він не не тупиться. Його наточили, точилі точити не треба. Ось, підвів все мусатиком. Цим цим я розбираю тушу, а цим ну, я ну, в основному зараз Віка знімає сало там з задків. Ну, коротше, робота з салом а Ну, а я в основному цим. Так. По ножам я сказав, що ножи в продажі є, кому треба обращайтесь. Також є смалець. Смалець 0,5 і літрова банка. Літрова 100 гривень, півлітрова 50 гривень. Ну там хто заказує ножи, в основному як заказує ножи і киньте туди смальця, там 2-3 бере смальця і воно якби в посилки йде, щоб за сам смалець не топить, не платить, вірні кажу, не топить. Ну коротше що, починаємо. З чого? З почерьовка, так? Да? Зараз я вам покажу ножик. Після уже не знаю навіть скільки. 30, штук 30, да. От штук 30 туші я не разу на точилі не точив. Не раз. І ось тільки що розібрав ним. І зараз покажу, як він. Ось я чуть-чуть підвів при вас. Це кажуть багато дзвонить. А що таке мусад? Мусад це не точило, що воно грубе точить. А воно просто, виходить, кромочку ножика підводить і все кромочку. Ну, ось навіть видно, що погнуте. Ось покажи вік, що погнута лезвія. Кінець у мене погнутий. Чого погнутий? Бо я як задки е, розбираю, в хрящ заганяю, хрусілі в голову там е, іменно в самі хрящі. Ну, в сустав загнав і хрусь. І в мене кончик завжди він підігнутий в одну сторону. От показую. Сарай не будеш вирізати? Буду. Ось оцей крайочок сейчас. Ось. Ну, ще живеньке, конечно. Оп. Це сюди вбираємо. І все. Поменше, так? Ну, пожалуйста. Це свіжа, свіжий підчеревок. Всі знають, як він погано ріжеться, якщо нож тупий або негожий. Ілі, ну, ну, ще все свіже. Отак. Бачите, яке все чистеньке, без цього, без не кров'яне, тобто все. Воно ще ще підстине, буде ще чистіше. Це ж воно поки якби не підстивши. Ну, Я не стану тягнути, вже до, доріжу його, щоб воно вже було. А ось цей кусок самий поганий, який дуже поганенько ріжеться. М'ясо Ні, м'яса багато, це ж на запіканку таке. Запікати взагалі супер. Отак беруть його, запікають чи коптять. Так. У мене є ще два ножа, таких точно. Ну Це я їх купляв оці два ножа, що в мене такі точно, вони в сараї лежать, я з ними там мішки розрізаю таке. Один в один за цим, набрав я їх, не пам'ятаю, чи 240 гривень, щось таке. І що ви думаєте? Розібрав одне-двох і все, і воно і літочить треба, а точиш, воно не ну, не таке гостре, як як ось оце. Його чуть-чуть підвів, він постійно гострий. А ті точно такі самі на вид, але ну, сталь уже не та. Так, оцей, давай мабуть, цю жиру беремо. Отож багато хто возьме ножик. Подобний. Та я брав, мені не понравилось. То ти не те брав. Ну то вже таке. Воно як і, знаєте як, порося поросьові різниця, так ото і тут. Пожалуйста, ось, що тут так? Тут не треба нічого розказувати, тут ось просто дивитися треба і все. І все. Просто дивитися. Ось, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Отак усе, пожалуйста, і все. Не треба нічого розказувати. Нахвалю. От ти нахвалюєш. Ні, я показую. Ой, ти робиш рекламу. Ну, навірно, реклама, так. Да. Диви як. Показую, яке вийшло. Ти бачиш, взагалі немає. Ну і сосудиків, що там кров'яні виступають, так? Да? Ну хорошо вийшло. Показує, що виросте. Е? Показує, що виросте. Так, ну показуйте, що в мене виросло. Ну, ще малкуваті, що там. Ось така шкурка вийшла. Все, це убираємо сюди. І беремо следующий ящик. Тобто на туди вже на следующий місяць будуть саме раз. Ну, виходить, ще місяць пройде. Ну, а це вже таке тонкуватеньке це з задків. Хтось спитає, а ви зараз продавати будете? Ну ні, продавати не будемо, тому що це не на продажу, це так для себе, ну і там так, для для своїх, хто там свої, так не продавати. Ціни нічого не мінялося у нас. Все як було, так і є. м'ясо 155, ошийок 200. А що це ти справляла чуть-чуть, да? Це, це ти писав, А. що було. Отбивна, да, 175, ребро 165, сало товсте, ну це товсте, це товсте, його немає. Сало, ну сало, коротше, таке тонкувате, 90 у нас. Підчеревок 170, галяшка 59, голова 34. Все ж тут. Ну да, все. Кості, по чому кості? у Кості 35. Ото так. Так, так, так, так, так. Це у нас спинка. Ну, таке ще. Не понаростало сало, скажімо так. 130 кг. Ось, кстати, я купік. Бачите, як хорошо. Зараз даже і, мабуть, і попробую. Ну, а так ради інтересу. Попробуємо зараз. Ну, сейчас я отрежу, попробую. Так, це що у нас? Ага, це лопатки. Ось лопатка так. Бачите як. Ну хорошо упечене. Даже койде і можна чуть-чуть було і менше, ну. Отак, а потім так, дай. Так, хай так буде. Можна було і чуть-чуть менше впікати. Ну я розігнався, думав по... Знаєте, я оце як кинув у рот шкурочку. Таке впечатлення, як наче в рай попав, ну ще живий. <laughs> Дайте, пожалуйста, сало. Віджміть. А мені не толстого вкусно м'яко. Пожалуйста. А було яке ж кварчало, шипіло. Бачите, яка ж курочка красива. Ну, теж, головне не не переборщить. Так, і попробуємо, попробуємо. Та ось оцей. Просто попробуємо. Попробуємо, що воно нам покаже. Отак. Що воно нам покаже? Ну, отакий кусочок сала обичний, простий. А, дивіться. Прям Прямо так беру, а воно розпадається. І не потягнеш, бо воно м'яке. Ой, як ти їсиш сало сире. Якщо чесно, я це як на YouTube почав показувати, як я сало, я узнав, що є сало сире. Як воно сире? Оце сире сало. А яке воно должно бути? Воно таке і є. Зараз собі піду обідати і собі на обід. Якийсь кусочок маленький такий виберу, поріжу зараз із супом поїм. Ну або як я ще делаю, якщо сало з м'ясом, сало з м'ясом кусочки нарізав на сковородку. І 2-3 яйця. і все, її об'їдаєш. Вчора я купив яєць по 65, такі здорові, самі більші, що в нас тут були. 65, дай. Ну такі, я йому кажу, продавцю. Та я 4 зараз. Він каже, ну тепер будеш 2. Ну, типа, як одне, як два. Ну, отака ось галяшка вийшла. Галяшки 59. Грудинка. Грудинка. Ось така грудинка. Раз. Отак. Ну отак. Грудинку, кстати, теж запікають. Ну, хто як любить, тут не скажеш. От треба іменно так. От хто як любить. От у нас купляли, то відео прислали на Viber іменно коптить. Хто в духовці робить. Ну хто, кожен по-разному, тут скільки людей, скільки є. То такі ось ошиєчки. Получилися ось два штучки. Отакі от бивнушки. Ну такий нездоровий. Не, звісно, не 200 кг, 130 Ну, понятно, що він для свого возрасту він нормальний, навіть більше, ніж нормальний. Ну, ще хай місяцок поростуть. Ото якраз ще місяць і буде самий раз їх убирати. Думаю так. Так що, друзі, ножи заказуйте, є різні. Такі такі для дома, для кухні, для бутербродів, охота рибалка, смалиці є. Смалиці в нас взагалі не буду навіть казати, бо зразу весь заберете. Смалець також будуть вижарки, бо обрізки вже з'явилися. Віка сьогодні пережарюватиме вечором і вже будуть теж і вижарки віддільно. Вижарки теж 100 гривень літрове відро. Літрове відро, так сказати, відро кажеться, що це так багато. Літрове відерце. Ну, літрова банок, бутил, баночка. Ну, коротше, отак. Ну, отак вийшли задочки. Лопатки дві штуки, вирізані вже без кості. Задочки. Ну, все акуратно, все. Кісточка віддільно, реберця віддільно. Сальце вже нарізав. Так, і, грубо говоря, так розібрав і дивиться ні на що. Дивися і такого нічого вроді би і прям і немає. Щоб там этот. Оце і все. Головешку ми вже поділили і в кульочки, і в морозилку. Сало не дуже. Ну не будемо важити поодільно сало, бо тому що ну, воно не здорове. Так, навіть розбираєш, чувствуєш, що воно не здорове. Ну, коротше, показав, сальце хороше. Ну давайте ще попробуємо під черевок, бо я і собі зараз додому трошки одріжу. Ну ось, отакий кусочок черевка. Яке Яке додому брати? Отак вік, да? Ну я таке де менше м'яса візьму. Не де більше м'яса. Тут а більше я візьму де менше додому. Оце кусок зараз у мантулю та й все. Ви думаєте що? Ну зараз спробуємо раді інтересу. І то це я взяв без м'яса, воно все одно. Ну да, одні, бач, м'ясні прожилки. Ну це на любителя, хто любить таке. М ну. -м ну. -м. Ну таке. Як вам передати? Солі, не знаю, я зараз обідати піду. Це я так. Пробу зняв. Хороше. Да, ви спочатку подивіться, ой, поїжте, а тоді дивіться це відео. Бо потім їсти вам захочеться. Я сам так бо вас сам своє дивлюсь, їсти як захочеться, то, їм вдома. Ну оце зараз піду їсти. Що в нас там? Суп сьогодні? Суп, хрін, хліб і саву. І потім піду там своє робити. Управлятися, завтра там сараї треба робити, клітки. Ну я покажу потім. Ну, коротше, отак. Отже, обираєш, наскільки привик, якби, ну і сильно не напрягаєшся. Якби вже трошки звикається з цим. Там треба кабанчика вбрав, убрав і все своїм займається. А раніше обрав, о, фу, весь день заморений ходиш, якийсь уставши. А зараз вже воно такого нема. А раніше було, так. Да. Професіонал. Постепенно стаю професіоналом. Ну і, звісно, як. Раніше пробував такими різними ножами, це мудахня. А зараз один нож. Чмик-чмик і Ой, сава вообще бомбезно. Ладно, Вик, пошли обедать. Спасибо, друзі, вам всім. Вам хорошого настроєння, всього найкращого. Не забувайте хвости вверх. Пишіть, захотілося вам їсти чи ні. І всім пока.